Nazdar, poťouhlíku. Ahoj kluci, jak se máte? Nic moc. Harry mu tekla celý víkend krev z nosu a tak jsme nemohli na kolotoče a byli jsme celou dobu doma. Za to si můžeš sám, malej. Neměl jsi mě mlátit. Při. Hm. U nás byl o víkendu strejda, co dělá ve u? a prozradil nám, že šlofíkovský zlom už zas vyplivnul nějaký přistěhovalce, o který se musí postarat. Už zase. Táta říká, že přistěhovalci jsou zlo, nakvartírujou se sem, chtějí všechno zadarmo a ještě nás prej všechny podřežou. Myslíš, že jsou všichni vrahouni? Vždyť Polda Akbar je taky přistěhovalec a přitom chrání naše město před lumpama. Polda Akbar je asi výjimka žádného jiného přistěhovalce, který by byl užitečný, neznám. Ty snad jo? Tady pekař Jozífek je užitečný. Ale to je emzák. To je něco jiného než ty příživníci ze zlomu. Že jo, Harry? Pf. Ale pořád je to přistěhovalec. Hele, zdá se mi to, nebo vám hoří barák? To se nejspíš zas jen pan Muslim pokusil odpálit tátův krámek. To víš, nesnáší židy, ale je to děsnej blb, takže vždycky akorát skončí v nemocnici s popáleninama. A tátovi pojišťovna všechny škody zaplatí, i s nějakým procentem navíc. Má to dobře vymyšlený ten váš táta? Taky je to žid. Tak co to bude, děti? tři posypaný koláčky. Tady máte, poprosím 30 korun. Hele, kluci, Jozífek provozuje úspěšný pekařství. Polda Akbar chrání naše bezpečí. A můj děda, co jsem přijel z Itálie, je taky hodnej. Měli bychom těm novým přistěhovalcům dát šanci. Ale na druhou stranu musíme stanovit pevný pravidla, aby nám tady nelítalo víc takových jedinců, co nás chtějí vyhodit do vzduchu. Těžko uvěřit, že něco takového řekne šestiletý kluk. To dělá to koukání na Star Trek s tátou. Zatraceně. Autobus. Kdyby jen tak znali moje tajné plány. Jaké tajné plány? He, no přece, plány na nový koblížky s vanilkovou náplní. Co jste myslel, strážníku? thank you